हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स हमें स्टार लगा करके स्टार से हमें एक पैटर्न प्रिंट कराना है और वो पैटर्न कुछ इस तरह का होना चाहिए ओके यानी चौकोर ये पैटर्न होना चाहिए ये ट्रायंगल पैटर्न नहीं है ये जो है एक तरह से कह लीजिए रेक्टेंगल पैटर्न है या चौकोर साइज में पैटर्न प्रिंट होने वाला पैटर्न है तो ये यूजर के अकॉर्डिंग प्रिंट होगा जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे यहाँ पे ये कोडिंग लिखी हुई है मैंने इसको सेव करा है अब यहाँ से इसको मैं रन पे क्लिक करता हूँ जैसे ही तो यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे अगर मैं एट लिखता हूँ तो एट लाइन का पैटर्न ये प्रिंट होकर आ जाता है ठीक है अब यहाँ देखिए one two three four five six seven eight यानी एट कॉलम्स है अब यहाँ पे देखिए one two three four five six seven eight eight column और एट रोज की बात है ठीक है चलिए आइए अब इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे बना पाएंगे तो यहाँ से पहले मैं न्यू फाइल ले लेता हूँ बहुत ही छोटा सा कोड है और इसको अगर आप लिखते हैं तो आसानी से ये कोड लिख करके और ये पैटर्न बना सकते हैं और ये यूजर के अकॉर्डिंग चलेगा यहाँ एक एन नाम से वेरिएबल ले लेता हूँ मैं और N is equal to int input चूंकि यूजर को क्या स्क्रीन पे मैसेज दिखाई पड़ेगा वो इसी के अंदर लिखा जाएगा तो मैं लिखता हूं enter the number of rows and only rows rows के अकॉर्डिंग जो है कॉलम भी वहां पे आ जाएगा और यहां पे अब इसको क्लोज कर देंगे ओके okay? नाउ अब हमें यहाँ पर फॉर लूप लगाना है आप जानते हैं फॉर लूप में कोई भी आ, हम स्मॉल ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट कुछ भी नहीं देते हैं और यहाँ पे इन रेंज रेंज फंक्शन का प्रयोग कर लेते हैं यहाँ पे तो ये लिख दिया हमने और यहाँ पर एन की वैल्यू प्रिंट करवा देंगे हम बस इतना ही करना है कोलन लगा देते हैं यहाँ और यहाँ पे आप प्रिंट करवा देते हैं एन की वैल्यू को प्रिंट और चूंकि स्टार पैटर्न हमें प्रिंट करवाना तो यहाँ स्टार लिखा हमने और ये सिंगल इंटूट कॉमम होगा डबल इंटूट कॉमम नहीं रहेगा इसको हम सिंगल इंटूट कॉमम कर लेते हैं और देन यहाँ पर इसको क्लोज भी कर लेते हैं और स्टार एन बस इसको अब सेव करने की बारी है यहां से सेव कर लेते हैं इसको डॉट पी वाई लगाना जरूरी चाहे जिस भी नाम से आप सेव करें ओके यहाँ से अब इसको रन पे क्लिक करिए अब यहाँ पे ये यह देखिए कह रहा है enter the number of rows तो यहाँ पे अगर मैं फोर रोज इंटर करता हूँ तो ये फोर लाइन का पैटर्न प्रिंट हो जाएगा इसमें आप देख सकते हैं one two three four four column है और one two three four four rows भी है ओके एनी प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें अब यहाँ पे इसको दोबारा से रन करवाता हूँ अब इस बार हम क्या करेंगे ten rows and ten columns को प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ten rows and ten columns भी प्रिंट हो रहे हैं उम्मीद करता हूँ ये आपको पूरा प्रोग्राम अच्छे से समझ में एक बार और इसको रन कराते हैं और इस बार फाइव करते हैं फाइव रोज फाइव कॉलम तो यहां पे देख सकते हैं फाइव रोज फाइव कॉलम भी प्रिंट होकर आ जा रहा है thank you for watching this video